Bem-vindas e bem-vindos. Esse é um evento organizado pela Fundação Rosa Luxemburgo. É, meu nome é Renata Mota e eu tenho o prazer e a honra de moderar e receber os nossos convidados, Beth Cerqueira e Jean Willis. de mais nada, gostaríamos de agradecer a presença de todas e todos, a, a, a organização Rosa Luxemburgo, aos amigos do MST, a Refracta, ao FDCL, na figura do Christian Rousseau, que organizou todo esse processo, é, a Cobra e Amigos do Brasil, Freiburg e Berlim. É... Com a ascensão das novas direitas no Brasil, que encontraram na truculência de Jair Bolsonaro sua expressão política, não só se expandiram os limites do politicamente dizível, mas também a violência simbólica deu legitimação para atos de violência física já há anos recordista no número de assassinatos de jovens negros, de mulheres, mulheres negras, de pessoas LGBT, de jornalistas, de ativistas de direitos humanos, de movimentos na luta pela terra, indígenas, o Brasil experimentou no ano de 2018 um período eleitoral no qual a aniquilação do ativismo político e da diversidade social foram usados como arma de campanha e como programa político. Esta noite, temos conosco duas figuras que representam duas importantes lutas sociais no Brasil e que têm sido particularmente ameaçadas pelo governo Bolsonaro. Elizabeth Cerqueira é ativista do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado de Goiás. Beth veio para a estreia do filme Chão, na Berlinale, e ficamos profundamente felizes que ela aceitou o convite da Fundação Rosa Luxemburgo para ficar e participar dessa roda de conversa conosco. PT tem sido alvo de ataques difamatórios dos políticos conservadores brasileiros há anos no Congresso Nacional. Porém, Bolsonaro anunciou a intenção de criminalizar o movimento e classificá-lo como terrorista. Desde a Constituição Federal de 88, o acesso à terra é questão de polícia, de política. Deixou de ser questão de polícia para virar uma questão de política e de direitos. Hoje vemos os possíveis retrocessos é, em tratar a luta pela terra como questão é, não só de polícia, mas também como de mercado. Ainda mais num, num momento em que a polícia ganha licença para matar. Jean Willis é jornalista, professor universitário e escritor baiano. Tem longa história de ativismo pela justiça social. Ele foi o primeiro deputado federal a ser eleito no Brasil como representante da luta LGBT. Seus dois mandatos se notabilizou pela atuação na defesa dos direitos sociais e culturais e contra todas as formas de discriminação. Elaborou e se engajou por dezenas de projetos de lei pró-equidade de etnia, de raça, identidade de gênero, de pessoas com deficiência, idosas e idosos, crianças e adolescentes. Jean Willis recebeu diversos prêmios e homenagens, como melhor deputado, deputado do futuro e uma das personalidades mais influentes do Brasil e do mundo. Desde o início da sua vida pública no Congresso Nacional, Jean Willis recebia ameaças pela internet e foi vítima de calúnias e difamações. Porém, foi com o assassinato de Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes, que John Willis começou a temer pela sua vida e a dos seus. O Estado brasileiro não se mostrou comprometido em garantir sua segurança. No dia 24 de janeiro último, Jean Willis anunciou sua decisão de não assumir o terceiro mandato e cuidar é, da sua vida política a partir de um autoexílio. Estamos profundamente agradecidos por Jean e Beth terem aceito o nosso convite e da Fundação Roger Luxemburgo para essa roda de conversa em Berlim. E com isso, eu passo a palavra para as considerações iniciais de vocês. das considerações iniciais, é necessário a gente fazer nesse momento um minuto de tributo, um, um, minuto à memória de muitas pessoas que morrem no Brasil. E assim começamos a proferir os nomes. O Brasil sempre se notabilizou por uma série de por uma série de aspectos positivos, nós sabemos disso, mas também se notabilizou por uma série de aspectos negativos, com a violência contra as pessoas negras, sobretudo as de pele preta. Então, em nome das, da juventude negra e pobre, sobretudo os de pele preta, vítimas da violência de Estado, é, em nome de toda essa gente, eu quero lembrar aqui agora o primeiro nome, que é o de Pedro Gonzaga, que foi assassinado por um segurança do supermercado Extra essa semana. Em nome de Rodrigo e Orlando, lutadores do povo, da luta pela terra, pela reforma agrária no Brasil, assassinados após a eleição de Jair Messias Bolsonaro, invocamos a sua memória e, para isso, prestamos também homenagem a todos aqueles e aquelas que tiveram, desde o período colonial, desde a invasão portuguesa, as suas vidas tiradas pela questão agrária no Brasil. Representando a violência contra a comunidade LGBTQ, eu quero evocar o nome de Kelly Silva, que sequer teve o seu nome social registrado pela imprensa quando assassinada cruelmente e teve o coração arrancado pelo assassino, que colocou no lugar do coração uma imagem de uma santa dizendo que havia posto fim a um demônio. Então, Kelly Silva, em nome de toda a comunidade LGBTQI, vítima de violência no Brasil. Também fazemos denúncia em relação à alarmante é, ofensiva à vida das mulheres, à onda feminicida que assola a vida das mulheres no Brasil hoje. Invocamos aqui Tatiane Splitner, que teve a sua vida tirada brutalmente, do modo absurdo, no elevador. Isso foi filmado. E a todas aquelas mulheres que já em 2019 ultrapassamos a, co a conta de 120 mulheres assassinadas, enfim, por essa crueldade chamada feminicídio. E por fim, em nome da democracia, da divergência política, da possibilidade de ser e exercer um mandato de esquerda, ideias de esquerda, de poder propor uma política diferente, de poder propor uma equidade de gênero, o empoderamento das mulheres negras, das pessoas das favelas, o empoderamento das pessoas das religiões minoritárias, por fim, em nome de todas essas pessoas, eu quero lembrar Marielle Franco, minha amiga, companheira de partido. O nosso voto de silêncio em nome dessas pessoas. Boa noite a todas e todos vocês. É, Beth, uma honra dividir esse, esse espaço com você. Renata, muito obrigado pela mediação. Agradeço à Fundação Rosa Luxemburgo pelo convite Agradeço a presença dos meus amigos e amigas que estão aqui na plateia. Não vou citar o nome de todos para eu não esquecer de <laughs> algum, mas eu tenho alguns amigos de verdade aqui na plateia. Quero agradecer a todos e todas que vieram nos ouvir e compor esse espaço democrático de debate sobre os rumos que o nosso país está tomando. E a gente vai debater esse rumo esses rumos que o Brasil está tomando a partir das nossas histórias de vidas e experiências, a minha e a da Beth. Bom, a Renata fez um breve um resumo da minha atuação como parlamentar e a partir dela, né, considerando que eu, desde o primeiro mandato, meu primeiro mandato eu fui eleito em 2010 para começar a exercer em 2011, do primeiro mandato até o, o, final do segundo, quando eu, eu me elegi para um terceiro mandato, eu sempre, minha, meu, minha postura sempre foi marcada pelo republicanismo, pela defesa da democracia, pela honestidade material e intelectual. Eu sou um deputado honesto. Nunca me envolvi em nenhum escândalo de corrupção. Sempre tive uma, uma atitude de probidade. Sempre fui uma pessoa responsável e republicana que é o básico que se deve é, exigir, é, é uma postura que todo servidor público deveria ter. Além disso, eu tive um mandato muito produtivo do ponto de vista da proposição de projetos de leis, da aprovação de projetos de leis, para citar dois apenas projetos de leis aprovados, entre os que eu consegui aprovar, um deles garante às mulheres, às meninas, o direito de estender o ano letivo em casa, as mulheres gestantes, para que elas não percam o ano letivo. Então, as universidades e escolas é, são, a partir desse projeto de lei, obrigadas a oferecer é, ensino domiciliar, a fazer os exercícios em casa para que ela não perca o ano letivo. Né? Com isso, a gente garante o direito dessas mulheres à educação, porque sabemos que muita, é, a evasão escolar é fruto, muitas vezes, dessa impossibilidade da mulher, da garota, da mulher, depois da gravidez, voltar à universidade, voltar à escola. Então, esse foi um projeto da, nosso, do meu mandato, do nosso mandato, aprovado. Um outro projeto é o Dezembro Vermelho, por exemplo, que retoma publicamente as discussões em torno do, do HIV, AIDS e hepatites virais, que é uma doença que, embora tenha se cronificado para certos setores da sociedade, é, para outros setores é, tornou-se uma doença, continua sendo uma doença mortal. Então, a doença se pauperizou e quando ela se pauperiza, passa a afetar pobres e passa a afetar principalmente pobres pretos, homens gays, pobres e pretos, a, a política de prevenção desaparece. Então, a gente aprovou o Dezembro Vermelho como uma maneira de retomar esse debate e falar da importância, é, falar da importância da prevenção e das políticas de tratamento. Isso sem falar da conquista do casamento civil igualitário, que foi fruto, sobretudo, da atuação do nosso mandato. Então, um mandato bastante produtivo, de um deputado honesto, um deputado comprometido com causas que, para mim, são causas civilizatórias, não, não, necessariamente de esquerda, porque eu sou um homem de esquerda, defendo a justiça social, né, eu, eu promovo, quer dizer, sempre me engajei no combate às desigualdades sociais, que é uma agenda típica da esquerda, mas incluir nessa minha atuação uma agenda que é uma agenda do liberalismo clássico, a agenda das liberdades individuais, dos direitos civis. Então, essa sempre foi a minha agenda, o meu trabalho e a minha atuação. Como foi possível um deputado com essas características, além de tudo, com orgulho da sua homossexualidade e servindo, portanto, de exemplo às novas gerações, é, permitindo a passagem da vergonha para o orgulho, o experimento da identidade sexual, da orientação sexual, da identidade de gênero, não como uma vergonha, mas como orgulho? Como foi possível um deputado com essas características ter se convertido num pária para boa parte da sociedade, ao ponto de ser permanentemente ameaçado de morte, difamado, ao ponto de ter que deixar o país e seu terceiro mandato? Como isso foi possível, né? É uma pergunta que muita gente me faz. Como se chegou a esse ponto? É, a minha presença na Câmara dos Deputados, a minha simples presença, a presença de um deputado gay, assumido, orgulhoso da sua homossexualidade, ainda que eu não fizesse um mandato produtivo, já era por si só, já causava por si só um estranhamento no sistema. Porque os sistemas de representação no Brasil, eles estão colonizados por homens brancos, por homens ricos, por homens héteros. A presença de negros, de mulheres, ainda é muito baixa. E a presença de pessoas LGBTs é, não havia até a minha chegada. Então, a minha presença provocou um estranhamento imediato é, no imaginário de, um, de políticos que acham que o lugar de homossexual não é aquele. Não é disputando é, a tribuna, não é, é apresentando as suas reivindicações. Ali não era o espaço. Então, isso por si só já era um problema para eles. É, combinado com o fato de que eu cheguei ao parlamento para fazer uma disputa real pelo direito, para fazer uma reivindicação radical pela igualdade de direitos, isso foi, me, me converteu em inimigo dos reacionários e conservadores, que tinham como caricatura Jair Bolsonaro, atualmente presidente da República. Então, as primeiras difamações contra mim surgiram já em 2011. E as primeiras ameaças de morte também apareceram já em 2011. Isso está documentado pela imprensa. Quem quiser fazer uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa e vai ver matérias comigo apontando as ameaças de morte que eu já sofri em 2011. Em 2011, um dos ameaçadores Dois dos ameaçadores de morte foram presos, não porque a polícia tenha eh, empreendido a investigação é, acerca das ameaças contra mim. Foi feita uma outra investigação porque eles operavam um site chamado Silvio Coerite, que era um site que promovia, estimulava o estupro corretivo de lésbicas, é, o ataque a nordestinos e negros e que defendia o assassinato de Lola Aronovich, uma feminista professora da Universidade do Ceará, e o meu assassinato. Quando essas duas pessoas foram presas, eles estavam com um mapa da UNB, onde eles pretendiam explodir uma bomba é, no, na ala dos prédios onde estão as humanidades, os cursos das humanidades, e eles haviam mapeado os pontos cegos da, das câmeras de segurança da Câmara Federal para ver onde eu poderia ser atacado sem que fosse filmado o ataque. Desse site que eles é, administravam, é, participava desse site, frequentava esse site, um sujeito que é, fez um curso de tiros, adquiriu uma arma e em 2011 foi ao colégio Tasso da Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro, e matou 12 meninas com um tiro na cabeça. Então, as ameaças contra mim datam da minha chegada ao parlamento. E de lá para cá, essas ameaças foram se intensificando junto com uma campanha difamatória que buscava destruir a minha reputação, me construir como um pária, principalmente associando homossexualidade à pedofilia, me associando à pedofilia. Isso me colocava numa posição reativa. O meu mandato tinha que ser propositivo, eu tinha que fazer proposições legislativas, entrar em todos os debates legislativos necessários, do debate orçamentário, do, do recurso que deveria ir para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, segurança pública, é, passando pelos projetos de leis, mas além disso, eu tinha uma outra tarefa que nenhum outro deputado tinha, ser reativo, reagir, me defender da campanha difamatória e das ameaças de morte. Nós fizemos uma série de provocações de denúncias à Polícia Federal, porque sendo eu deputado federal, quem trata das questões da minha segurança é a Polícia Federal. Diante dessas denúncias, a Polícia Federal abriu, até o dia de hoje, cinco inquéritos protocolares que não foram para lugar nenhum, que não apontaram nenhum culpado, que não chegou a nenhum IP de computador, que não identificou nenhum dos ameaçadores nem difamadores. Temos que perguntar por quê, né? Quando o movimento pelo impeachment da Dilma começou e eu assumi o protagonismo na defesa do, do mandato da Dilma, não pelo mandato em si da Dilma, em relação ao qual, ao qual eu tinha críticas, porque eu era oposição de esquerda ao governo Dilma. Eu não sou petista e fazia uma oposição de esquerda. Mas quando eu, quando eu percebi todo o movimento golpista, porque o que aconteceu foi um golpe, o impeachment da Dilma foi um golpe parlamentar, eu assumi automaticamente o protagonismo da defesa do governo Dilma como defesa da democracia. É, e, sobretudo, porque o processo de impeachment estava eivado de misoginia e de machismo. Nenhum presidente, o mais, mais impopular dos presidentes da República, não foi vaiado quando levou sua mensagem ao Congresso Nacional. E Dilma foi vaiada. Então era evidente que havia uma misoginia e um machismo por trás da, do esforço em derrubar a primeira mulher presidenta da República. Isso despertou um ódio a mais, juntou a homofobia é, que produzia a difamação e as ameaças de morte, o antipetismo. Eu fui identificado com o PT por causa da defesa da Dilma. Então, a violência redobra as ameaças se multiplicam e os espaços passam a ser espaços perigosos para mim, porque eu era insultado, é, as pessoas chegavam a me empurrar quando passavam por mim durante esse processo do impeachment de Dilma. Até aí, eu enfrentei tudo isso sozinho, é, sem que nem sequer o meu partido é, tomasse uma defesa clara da minha, da minha vida, do meu mandato, do meu trabalho. Eu enfrentei tudo sozinho, até que em 14 de março do ano passado, minha amiga, companheira de partido, que tinha sido eleita há pouco tempo vereadora no Rio de Janeiro, e que tinha uma agenda política muito parecida com a minha, ou seja, é, ela dá continuidade a uma agenda política que eu levei para o partido, porque fui eu que levei essa agenda para o PSOL, essa agenda identitária, essa política de afetos, essa política de minorias. Marielle dá continuidade a isso no mandato dela como vereadora, minha amiga e companheira foi executada com uma rajada de metralhadora, cujos tiros, a maioria dos tiros, pegou no seu rosto, destroçando, destroçando-a de maneira que sequer ela podia ser vista depois de morta. A partir daí, eu entendi que as ameaças não tinham só a função de me calar, de me intimidar, certo? Levando em conta que no dia do impeachment da Dilma, é, depois de ouvir o elogio ao torturador, um dos piores torturadores da ditadura brasileira, e de ser insultado com a expressão queima-rosca por Jair Bolsonaro, levando em conta isso, levando em conta que o processo eleitoral, o último processo eleitoral foi marcado por uma escalada de violências é, e eu posso citar alguns exemplos dessa violência, como os tiros na caravana de Lula, até o assassinato de Moa do Catendê, em Salvador. E tendo a notícia, durante o recesso, de que o filho de Bolsonaro empregou no seu gabinete a mãe e a esposa do sicário, daquele acusado de ter disparado os tiros contra a Marielle, Estando claras as ligações entre a família Bolsonaro e as milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro, ficou para mim evidente que o Brasil deixou de ser um lugar seguro para mim. E que, portanto, toda a resistência que eu tive até aquele momento, praticamente solitária, e vocês não têm ideia do que é acordar todos os dias com uma notícia falsa e uma calúnia acerca da sua reputação que lhe associa a coisas abomináveis, desde a pedofilia até a legalização do sexo entre humanos e animais. Vocês não têm ideia do que é ser filho de uma mulher simples, lavadeira, doméstica, que mora no interior do país, que leva uma vida absolutamente modesta, modesta, modesta, ser filho dessa mulher e essa mulher ser insultada no supermercado, sendo chamada de mãe de pedófilo. Vocês não têm ideia do que é isso. O que é a ideia de acordar com o um e-mail dos seus irmãos, é, com seus irmãos, com um e-mail cheio de ameaças, com fotos da placa do carro, com fotos da casa da sua mãe, dizendo que vai matar todos os seus familiares e que vai matar você. Vocês não têm ideia do que é isso e do que é isso, sobretudo quando o Estado negligencia essa violência. Então, a Polícia Federal abriu cinco inquéritos protocolares, Diante disso, eu entrei com um pedido de medida cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que analisou as provas, todas as provas, e reconheceu num documento contundente, depois de interpelar o Estado, de que, de fato, eu corria risco de vida e que o Estado deveria é, é, fazer segurança, garantir a minha segurança para que eu prosseguisse o meu trabalho político. Esse trabalho que a Renata narrou, é, bem, e que é o trabalho de um deputado produtivo e honesto. Essa medida cautelar não foi é, concedida pelo, pelo Estado brasileiro, que ignorou completamente o relatório da OEA. Diante disso, eu pensei que eu só tenho uma vida. É essa. Se há outra vida, não sabemos. Há quem creia nelas, em outro nível de vínculo com o tempo. Mas, no momento, nós só sabemos dessa vida. Eu só tenho essa vida e eu gosto de estar vivo. E as causas pelas quais eu luto não precisa de mais um Marte, porque nós já temos uma Marte que foi martirizada por causa dessas causas, Marielle Franco. As causas precisam de um ativista e eu precisava estar vivo. E se eu continuasse no Brasil, eu seguramente não viveria. Porque as forças políticas que são contrárias à minha agenda, que são declaradamente inimigas da comunidade da qual eu faço parte, essas forças políticas agora estão na gestão da nação. Por mais incompetentes que elas sejam, por mais racistas que elas sejam, misóginas, homofóbicas, por mais que elas não tenham ideia de como gerir um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, é, e aí nós temos os exemplos todos da ministra dos Direitos Humanos, uma mentirosa, quanto mais, é, mentirosa compulsiva, quase beirando a, a, a psicose, ao ministro das relações exteriores, que é terraplanista e acredita que a comunidade LGBT é, faz parte de uma conspiração internacional para impedir a volta do menino Jesus, passando pelo ministro da Educação, que disse que o direito à educação superior deve ser das elites. É, os exemplos estão aí. Nós temos essas pessoas que hoje não têm competência para gerir o Brasil, que são homofóbicas, é, me têm como inimigo não como adversário político, e essa é característica do governo eleito, foi converter os adversários, os derrotados nas eleições, não em adversários políticos, não em oposição, mas em inimigos a serem, como disse o próprio presidente em sua última manifestação, e aqui já vou encerrando, em sua última manifestação na Avenida Paulista, falando diretamente da sua casa para um telão, para milhares de pessoas na Avenida Paulista, ele declarou que, se eleito, é, os derrotados nas eleições seriam tratados dessa maneira, com prisão, morte ou exílio. Foi o que ele disse. É, então, diante disso, é, eu decidi que eu quero viver para dar continuidade a essas causas. E por isso, estrategicamente, saí do país. Preciso me refazer como pessoa, porque eu não sou um herói. Já dizia Isabel Allende que o heroísmo é uma ocupação típica. Isabel Allende, na sua versão do Zorro, ela escreveu uma versão de Zorro, ela diz que o heroísmo é, é uma ocupação mal remunerada, típica de suicidas. Eu não sou herói, nem Marte. Eu sou um ativista. E o ativismo precisa de nós vivos. A causa pelas quais lutamos precisa que nós estejamos vivos. Então, estrategicamente, para defender a minha vida e da minha família, eu me retirei ampliei a fronteira e ampliei o tabuleiro. E dei um recado político poderoso aos canalhas que venceram as eleições na base das fake news e das mentiras. E o recado poderoso foi apontar o esgarçamento da nossa democracia e fazer com que os olhos do mundo inteiro é, percebessem que um deputado democraticamente eleito foi impedido de exercer o seu mandato por conta da violência é, que, que se exerce, se exercia e se exerce contra ele. Muito obrigado. Uau! Bem, é, é uma honra para mim também estar tá aqui com vocês, nesse momento é, em que a gente não só ocupa o cinema com uma pauta tão legítima, que é a luta pela terra, mas também com uma pauta que é a defesa da existência. Quem diria que, em pleno século XXI, estaríamos lutando para nos manter vivos. E isso é muito tocante porque não está distante de nós. É uma coisa que está em nós. E a gente precisa defender isso. Tem todo o nosso apoio, Jean já disse isso para ele hoje, a gente passou o dia juntos, tivemos a feliz sorte de passar o dia juntos e de falar que o Movimento Sem Terra não só se sensibiliza, mas também se coloca em luta na defesa da sua existência para continuar fazendo o que você fez de melhor, que é a defesa de grupos que são invisibilizados. Porque não é ah, uma felicidade, é uma alegria dizer que nós, enquanto brasileiros e brasileiras, desconhecem a sua história, as suas raízes, porque a gente foi invadido em 1500 e desde então a gente sofre o genocídio da população indígena, que eram milhões. Depois tivemos aí a vinda dos negros, que não foi uma vinda, mas um tráfico em que muitas pessoas foram colocadas à sua condição de escravas. E quando é, resistiam a essa situação, muitos de nós, negros e negras, fomos mais uma vez retirados da história ou tentado a, a sua existência ser retirada da história brasileira. Então, tá em Berlim em 2019 é, com um filme que trata dessa questão histórica, que é a questão agrária no Brasil, vestindo essa camiseta desse movimento que há mais de 34 anos, acabamos de fazer agora em janeiro, 35 anos de história, em que a gente se põe a lutar por uma história, por um projeto de vida, que não é esse que está posto aí, em que a existência é ameaçada, é uma gratidão muito grande. E de saber que vocês estão aqui hoje para nos ouvir é uma felicidade maior ainda, porque nada está perdido, muita coisa a gente perdeu, mas a gente tem um mundo a ser conquistado. Não tenho medo do medo, quero paz e aconchego, quero estar contigo agora, enamorar essa vitória. Evocando então essas palavras e essa poesia, é que a gente diz que somos lá de Goiás, fazendo militância do Movimento Sem Terra lá, e que desde 2016, esse movimento social, que já existe há tanto tempo, foi processado é, pelo Ministério Público, é, categorizando a luta pela questão agrária em Goiás como uma organização criminosa. Lembrando que em 2016 nós tivemos esse golpe de Estado, que foi orquestrado, inclusive, fora do país, e a gente depois pode conversar sobre essa escalada vertiginosa de ofensiva à América Latina. E o grupo, o MST, também foi, é, de certa forma, açoitado com esse processo em que nós tivemos quatro lutadores e lutadoras, é, tendo aí a sua existência também ameaçada. Tivemos dois presos, o Valdir Minerovski e Luiz Batista Borges, que inclusive o Luiz passou um, um ano na prisão e que respondeu ao chamado imediato da polícia e que, ao se apresentar, foi preso. Temos resistentes à prisão Natalino de Jesus e Jéssica Santana, por é, estarem é, nesse acampamento, nessa época de 2016, fazendo luta pela terra, levando ao debate a democratização da terra, a, também a denúncia de que aquela usina Santa Helena, no sudoeste do estado de Goiás, é uma sonegadora fiscal, é uma fraudulenta, é, além de não cumprir a sua função social, deve mais de 10 bilhões de reais ao Estado brasileiro. E a esse Estado brasileiro que deveria observar a sua Constituição e ver que, desde 1988, nós temos assegurado em Constituição o direito à terra, o direito a viver e morar e trabalhar a terra. Mas isso não é observado porque é estrutural é, no Brasil que a gente tenha as nossas terras confiscadas, que a gente seja uma sociedade que é educada para continuar nesse mesmo pensamento colonial, neoliberal, inclusive na atualidade, mas que ainda tem é, o conservadorismo e o direito à propriedade privada como algo de mais é, de objeto direto, né? E ainda uma estrutura escravista em que nós temos aí o, o assalto aos direitos todos os dias e em se tratando é, desse racismo que é intrínseco à nossa história. Então, é em 2016 que o movimento no estado de Goiás ele é criminalizado, duas pessoas presas e muitas é, pessoas que fazem a luta pela terra se sentindo ameaçadas, porque, obviamente, no Brasil, a questão agrária deveria ocupar as páginas do debate à política, do debate ao acesso, enfim, ao desenvolvimento e distribuição de renda. Só que a gente acaba ocupando as páginas policiais. Ou você está morto, ou você está perseguido. E a gente não trabalha a questão agrária onde ela precisa ser pautada, que é como direito a terra. E a gente teve, então, desde 2016, uma ofensiva muito grande à democracia. Né? Isso que o Jean coloca é, pode ser verificado através da, da reforma trabalhista, em que, por exemplo, falando enquanto sem terra ou de trabalhadora rural, você pode ter o seu trabalho trocado por comida e moradia. Então, a gente volta à escravidão, né? em que o seu trabalho ele não precisa ser um trabalho digno, um trabalho que te possibilite acesso à cultura, à educação, a uma nova matriz de produção baseada na alimentação saudável, na agroecologia. Mas você tem simplesmente a troca por um lugar medíocre para dormir e um prato de comida para garantir a segurança alimentar. Você tem uma reforma da Previdência em que nós, mulheres, temos não só do campo, mas também na cidade, a retirada de você poder ter acesso à licença maternidade, que é aqueles quatro meses garantido, que já é pouco, garantido para você cuidar dos primeiros meses do seu filho e da sua filha, é retirado e você tem que trabalhar, eh, trabalhar mais e ganhar menos, porque a mulher simplesmente engravida e ela não pode ser considerada um ser que merece esses direitos assegurados e mais. Né? Então, você tem uma escalada da expansão agrícola em que você observa a Amazônia não como um, um ambiente a ser preservado, a ser conservado, mas você vê é, sobre a perspectiva de um capital financeiro internacional, em que quanto mais desmatamento houver, mais monocultivo tiver, melhor vai ser para as commodities, melhor vai ser para o modelo de mercado agroexportador exportador. Então, você tem uma escalada de retirada de direitos e de ofensiva de grupos identitários e de grupos sociais, em que não há o debate em si e por si para pensarmos uma nova matriz econômica ou um novo projeto de sociedade. Você tem a você chega a um estado de barbárie social em que nesse momento no Brasil está morrendo muita gente, ou na periferia, nas periferias urbanas, ou nas comunidades indígenas, justamente pelo direito à existência e pelo seu direito ao seu território. Então, é, um espaço em que a gente ocupou na Berninale é, de evidenciar essa questão agrária, de colocar o protagonismo do MST não nessa perspectiva de terroristas, porque terrorista que faz é, plantação saudável, terrorista que é o primeiro e o principal exportador de arroz orgânico da América Latina, você pode é, levar o debate a um nível, digamos assim, discutível, porque no Brasil esse espaço aqui provavelmente ele poderia estar sofrendo algum ataque nesse momento. Então, é, é além do mais, é, e não, é, não menos importante, né? finalizando já a minha participação, você tem a vida de mulheres que são é, colocadas ou caracterizadas como algo que é muito relevante. É muito natural você acordar no Brasil e ter lá a morte de mais uma mulher cometida pelo feminicídio, pelo crime passional, pela violência doméstica. Em pleno 2019, nós nem terminamos fevereiro, não chegamos a essa data, e a gente já tem mais de 120, 120 mulheres mortas, e a gente não vê o Estado brasileiro se mexendo para debater, para encontrar soluções, para colocar a nossa Constituição de fato na prática. Então, uma ativista como o Jean, um grupo social como é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ter um espaço reduzido, é, não só na grande mídia, mas também no entendimento de muitos brasileiros, é você ter é, a perspectiva de amanhã ter um aumento do neofascismo muito grande, da tipificação de, de terrorismo muito grande e da gente ter muita gente que faz luta social morta muito grande. Porque a realidade ele assumiu agora. Mas essa cultura do ódio, essa cultura do que o inimigo ele precisa ser abatido, de que o que é diferente do que não pensa como eu, não existe o debate, não existe a socialização de ideias. Existe o que precisa ser abatido. É o negro pobre, a negra pobre, é o pobre que anda de avião, é o pobre que conseguiu entrar na universidade, é o pobre que consegue ir a lugares que ele com certeza não iria antes desse momento aí de governo progressista que foi Lula e que foi, foi Dilma. Óbvio, gente, teve muitas coisas que a gente pode apontar que houve é, contradição, mas não tínhamos esse espectro do neofascismo rondando a sociedade brasileira. Houve mobilizações em que os manifestantes não eram vistos como alvo. É claro que uma coisa a gente precisa entender, uma coisa é a estrutura do Estado e outra coisa é o, quem assume o governo. E, obviamente, se eu tenho um governo que ele fortalece mais essa estrutura de Estado antidemocrático, de violência, de é, como, eu, como eu vou dizer, dessa cultura do ódio, como eu disse, dessa escalada vertiginosa da violência, a gente, de fato, fica apreensivo é, em fazer luta no Brasil. Mas a gente gostaria de reforçar, porque nós estamos também atentos e nós continuaremos fazendo luta, porque aí a gente sabe que essas contradições existem, essas contradições precisam ser denunciadas. Nós precisamos ocupar esses espaços e falar por aqueles, não pelo direito, pelo tomando lugar de fala, mas de fazer denúncia de dizer está acontecendo isso. É o Pedro Gonzaga que é morto é, em um supermercado e ninguém faz nada, e ninguém se move. É o povo que morre no campo, são os negros, são os quilombolas, são os ribeirinhos, as quebradeiras de coco que são exploradas em suas condições mais é, pífias de trabalho. Então, a gente está aqui para dizer que a gente vai resistir e que a gente segue lutando e que a gente não vai se acovardar. E pelo fato de nós estarmos cada vez mais junto tendo essa solidariedade internacional, faz com que a gente leve a nossa luta e que mostre também que, através da igualdade social, da justiça social, a gente pode ter, de fato, um novo tipo de sociedade, porque esse já meio que se esgotou e não nos cabe mais. A gente precisa de mais direitos, a gente precisa de mais acesso, a gente precisa de uma é, alimentação saudável, a gente precisa de mulheres ocupando cada vez mais espaços de poder, a gente precisa ter condições dignas de vida e de existência. Então, resistiremos frente a tudo isso. Obrigada. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, Jean. É, eu tenho uma pergunta para o Jean. É, gostaria de ouvir a sua análise de como entender a violência política é, e o espaço que a violência política ganhou na vida no Brasil por meio de, de das instituições democráticas é, vendo que pessoas centrais da, da vida política brasileira, como o ex-presidente Lula, como você, como, como Marielle Franco, têm sido cerceadas na sua atividade política? Bom, é uma pergunta bem <laughs> complexa, que tem muitos caminhos, muitas perspectivas por meio através das quais podemos responder essa pergunta, né? O Brasil, como eu disse no início, sempre foi um país que se notabilizou por um nível alto de violência política, de violência contra defensores de direitos humanos, assassinatos de jornalistas, por exemplo, né, sobretudo os que denunciam as oligarquias e os grupos que controlam é, currais eleitorais no Brasil profundo. Como para citar Caetano Veloso aqui, o império da lei não chegou ao coração do Pará, por exemplo. Então, eh, se a gente vai para o sul do Pará, é, a gente vê um outro Brasil, né, no interior do Mato Grosso, você vê barbaridades sendo praticadas, é, meninas sendo exploradas sexualmente, sendo arrastadas por carros. É, eu presidi a CPI da exploração sexual de criança, crianças e adolescentes com Érica Cocai, ela como vice-presidente, eu, eu, como presidente, ela como vice-presidente, e a gente conseguiu prender, por exemplo, o prefeito de Quari, que estava diretamente envolvido numa rede de exploração sexual de meninas, né? Então, o Brasil sempre foi um país que se notabilizou por esse, por esse aspecto, ao mesmo tempo em que afirmava, por meio da propaganda turística, uma imagem que não deixa também de ser verdadeira, nossa, que é uma imagem de alegria, uma imagem de resistência, e que de carnaval, por exemplo, levando em conta que o carnaval é um espaço de resistência a todo esse horror. Mas eu diria que é, nós, nós somos um país que vivemos 350 anos de escravidão. 350 anos de escravidão dos povos da África subsaariana que foram levados para lá para trabalhar né, como escravos, em troca de comida e, e um lugar para se deitar. E quando, após 350 anos de uma luta pela abolição da escravatura, é, a abolição, a escravidão foi abolida, ela foi abolida de uma, de uma maneira ridícula, né? Um, uma lei, uma lei áurea, que apenas dizia que os escravos estavam livres a partir daquela data e ponto final. Nenhuma política é, de inclusão dessa mão de obra, agora que deixava de ser escrava, nenhuma política de inclusão dessa mão de obra no mercado de trabalho foi desenvolvida. Ao contrário, as elites brasileiras traçaram uma política de embranquecimento da sociedade, de eliminação do componente africano, importando a mão de obra de brancos europeus para ocupar o lugar dos negros na lavoura. O racismo, portanto, é uma viga mestra que atravessa o problema da desigualdade social no Brasil. O problema do Brasil é um problema de desigualdade social, né, do abismo entre ricos e pobres, da concentração de renda na mão de poucos, e, eu, e, nesse sentido eu concordo com o Gessé de Souza, no, quando ele, ele, no livro dele, as, a, as, a Elite do Atraso, mas a gente não pode esquecer que atravessando esse problema da desigualdade está a questão crucial que nunca foi enfrentada do racismo da exclusão, da marginalização, da ausência de oportunidade e do uso das instituições do Estado para reprimir e eliminar uma gestão da pobreza e da pobreza negra por meio da violência e do encarceramento. Então, nós somos um país racista. Racista. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos um país colonizado por cristãos. A princípio, católicos, depois chegam os cristãos das igrejas protestantes históricas e, por fim, os neopentecostais, que hoje constituem a, o fundamentalismo religioso no Brasil. E o cristianismo, as religiões do livro, digamos assim, por mais que ela, muitas delas, é, algumas delas tenham se transformado e abriguem pessoas progressistas que promovem uma relação com o sagrado de uma outra maneira e que estão preocupadas com a promoção da vida, ainda que essas três religiões abriguem essas pessoas, é, essas religiões também abrigam pessoas que as convertem em máquinas, é, que convertem essas religiões em máquinas de morte e de sustentação da dominação masculina. Então, o Brasil sempre foi também um lugar de derrisão da mulher. E a derrisão da mulher, é, ela tem a faceta da violência contra a mulher, da subalternidade feminina, é, que se expressa de diversas maneiras na violência doméstica, no feminicídio, na exploração do trabalho doméstico das mulheres que criam filhos e cuidam da casa e fazem a comida e não recebem um centavo e não são consideradas trabalhadoras, passando pela exploração das empregadas domésticas. E aí eu não estou falando de algo que está distante de mim. A minha mãe foi empregada doméstica e duas das minhas irmãs trabalharam nas casas dos outros de graça em troca de comida, porque eu como outros tantos brasileiros que nascemos no Brasil profundo, vivi boa parte da minha vida abaixo da linha de pobreza, do que os economistas chamam de linha de pobreza. O Brasil também, por conta dessa herança cultural judaico-cristã, é um país que aí a outra face da derrisão da mulher, do feminino, se expressa na homofobia ou na transfobia. Então, nós somos um país que nunca encaramos a sério esse, esses problemas. Não há no Brasil um museu da escravidão, como há em diversos países da Europa, um museu do Holocausto, por exemplo. É, é, essa, esse, esse mal perpetrado contra uma comunidade e a ausência de reparação nunca foi discutida, muito pelo contrário. Esse assunto sempre foi apagado e as pessoas fingem que não são racistas, porque elas têm até amigos negros. Né? É... E, sobretudo, são valores é, é, reproduzidos por uma classe média que mira as elites, que quer se parecer com as elites e se distanciar dos pobres. Então, todo esse caldeirão permitiu o que eu chamo, o que eu tenho chamado de histeria coletiva que se passou no Brasil. Porque não há explicação racional para, para o fato de a maioria do povo brasileiro ter votado num sujeito que não apresentou um programa de governo ao país. Não disse ao país em momento nenhum qual era a sua proposta para a segurança pública. Não disse ao país qual era a sua proposta para a questão agrária. Não disse ao país qual era a sua proposta para a infraestrutura urbana. Não disse ao país qual era a sua proposta para a educação e saúde. Ele não disse nada acerca disso. Ele fugiu de todos os debates. A única coisa que ele fez foi reproduzir discursos de ódio contra esses grupos historicamente é, é, vitimados, esses grupos historicamente marginalizados. As mulheres, a comunidade sexo diversa, LGBTQ, e os negros, sobretudo os de pele preta. Além dos discursos de ódio proferidos sem qualquer cerimônia, num país que se diz democrático, sem que as instituições que se dizem democráticas tomassem, assumissem sua responsabilidade de conter isso, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Além disso, ele contou com um financiamento subterrâneo ainda por ser explicado de fake news propagadas em massa, graças às novas tecnologias da comunicação e da informação que impactaram e impactaram para sempre os processos eleitorais e a democracia. E isso não é um problema só do Brasil. Aliás, eu acho que a repercussão em torno da minha decisão foi tão grande no mundo inteiro, porque o mundo democrático está preocupado com o que se passou no Brasil, é, se isso pode ser reproduzido em seus próprios países. Ou seja, uma população renunciar a um debate sério, profundo, pautado na honestidade intelectual, pautado nos fatos, para aderir a fake news, para aderir a mentiras e a declarações absurdas contra minorias. Então, esse nível de eh, eh, eh, esse caldeirão que nós somos e que nunca reparamos e que nunca discutimos a fundo, permitiu não só é, que esse sujeito fosse disputando a hegemonia, fosse né, ganhando, como também a violência política fosse sendo naturalizada. Não há uma prova, não foi apresentada até hoje uma prova de que Lula cometeu os crimes de que ele é acusado. Não há prova. O último processo em que ele foi condenado, a sentença da juíza, é uma piada para qualquer aluno de direito sério. Falo de aluno de direito sério. Porque ela cita uma mesma pessoa que tem dois nomes como pessoas diferentes, como argumento para justificar que Lula, de fato, recebeu benefícios. O uso político, a atuação política da justiça foi descarada no Brasil. O judiciário decidiu agir de acordo com os interesses da sua classe social e não com republicanismo, não com o princípio de justiça. E aquilo que sempre foi historicamente praticado contra os pobres e contra os pretos, e as prisões estão cheias de pessoas condenadas sem prova, inocentes que estão na, na prisão, seja porque tinham baseado ou seja porque a polícia plantou um kit drogas, o que já era praticado contra os pobres passou a ser praticado contra uma ala do espectro político, a esquerda e, notadamente, contra o PT. E desde então eu me insurgi contra essa postura do judiciário e eu dizia aos meus companheiros de partido, nós precisamos ser solidários ao PT porque não vai ficar no PT. Não vai parar no PT. Então, quando eu era interpelado e diziam, você está muito petista, eu dizia, não, eu estou muito democrático, eu estou muito republicano. Não é porque eu não sou do PT que eu vou aceitar esse nível de violência. Então, nós chegamos a é uma escalada de naturalização que começa, que começa com o processo de Lula, o processo de demonização do PT, na verdade, é, a violência é praticada contra os membros desse partido e da esquerda em lugares públicos, como aconteceu com Guido Mantega, como aconteceu com Humberto Costa, como aconteceu comigo muitas vezes, das pessoas insultarem e partirem para cima de você e gravar vídeos difamatórios que depois eram compartilhados na internet. Passamos pela prisão injusta do Lula, pela execução de Marielle Franco, sem que dê uma resposta, e tudo isso vinha sendo naturalizado, naturalizado, como se fosse, como se tudo estivesse ocorrendo bem. Então eu decidi cumprir o papel daquele menino da fábula, que quando todo mundo, vendo o rei nu, finge que ele está vestido por medo, por constrangimento, ou porque acha que o rei é mais bonito nu, eu decidi cumprir o papel e dizer que o rei está nu. Eu decidi parar de naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado. Não é natural que um deputado eleito faça elogio a um torturador quando o Brasil assinou todos os tratados, é signatário de todos os tratados de direitos humanos que tratam a tortura como um crime de lesa humanidade. Não é natural. Não é natural que um deputado Diga à sua companheira, à sua colega de parlamento, que não a estupra porque ela não merece por, por ser feia. É inadmissível que se trate isso como foi tratado. Então o Brasil foi naturalizando essas violências políticas até que chegamos a esse ponto. Então eu decidi gritar para isso e dizer, não, chega. Eu preciso dizer ao mundo que o que está acontecendo no Brasil não é certo, não é correto. A nossa democracia hoje é uma estrutura oca pouca. Nós não temos democracia no Brasil. A nossa democracia é uma democracia de fachada. Quando o ministro da Justiça é o mesmo homem que prendeu Lula para beneficiar o candidato que se elegeu, nós vemos claramente que tem alguma coisa errada. E esse ministro da Justiça... Já vou concluir. E esse ministro da Justiça, tão decantado como paladino, da moral, dos bons costumes e da probidade se cala cinicamente diante dos fatos é, que apontam o envolvimento do presidente da República eleito e de seu filho em esquemas de corrupção, quando ele, além de se calar, oferece um pacote de segurança pública que dá força de lei àquilo que a, a polícia já pratica no vácuo da legalidade, que é matar, pessoas pobres e sair impune, a gente vê que a nossa democracia não existe. Não, tem, não existe democracia. Então, nesses momentos, é fundamental a gente pensar estrategicamente. Né? Se eu estivesse lá dentro, é, talvez eu não tivesse conseguido chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Né? Nós também temos que aprender a jogar nesse momento de violência política e entender que essa não é uma questão só do Brasil, volto a dizer. Há partidos semelhantes ao PSL emergindo aqui, emergindo em Portugal, emergindo na Espanha, emergindo na Colômbia, emergindo em diferentes lugares. Essas pessoas são contrárias à vida, são contrárias ao, contrárias ao mundo inclusivo, são contrárias à equidade de gênero, ao empoderamento das mulheres, ao tratamento com respeito de mais da metade da população do planeta que são as mulheres são contrários à, sustentabilidade, à exploração sustentável dos recursos naturais e, sobretudo, contrários ao bem-estar de todos que querem privilégios. Mas nós temos o papel de enfrentar essa violência e de enfrentar essa estratégia da extrema-direita nesse tipo de articulação que estamos fazendo aqui. Obrigada. E também, caso do MST, a gente também sabe que a violência não vem de agora, né? como a Beth já fez é, um apanhado histórico na, na, nas considerações iniciais dela, mas eu gostaria de saber qual é a leitura atual, como, qual, qual que é a análise política que o MST tem feito e, e qual que é a sua perspectiva como mulher sem terra. É, do que está acontecendo em termos de violência política é, no Brasil atual? Bem, o, Movimento Sem Terra nasce num, num período em que, está, quando foi gestado o movimento, né, criado o movimento, tomada essa decisão, é, num período de ditadura militar no Brasil. Né? É, também estivemos em ativa durante a, o período de redemocratização, é, depois passamos por um governo Fernando Collor de Mello, em que também havia-se é, uma escalada de violência forte em relação às mobilizações e manifestações de luta pela terra. O governo de Fernando Henrique Cardoso, que protagonizou é, o massacre de Eldorado dos Carajás, no norte do país, em que mais de 20 sem-terras foram executados, é, justamente por estarem é, em luta. E quando a gente fala da luta no Brasil, a gente já é, perde assim em memória muitos fatos históricos e entender também a região norte do país é não saber de muita coisa que se passa lá. Ah, depois tivemos o governo Lula e Dilma com essa manifestação das políticas públicas é, agrárias. E o movimento, nesse, nesses 35 anos, nunca deixou de fazer luta, né? entendendo que nós é, vivemos uma luta de classes, em que uma classe enxerga que todos os meios de produção têm que ser seus, né, em que a concentração de terra e de renda deve ser de um pequeno grupo e aquele outro grupo tem, tende a ser explorado. Então, o Movimento Sem Terra entende que esse momento é um momento crítico, é, de não só crise estrutural do próprio capital, mas é o, o, o momento em que a gente olha para a guerra na Síria e acha, beleza, é lá, em que a gente observa o que acontece com o povo palestino, beleza, mas está lá, e que as pessoas não mais se incomodam, em que as pessoas não mais se colocam é, a observar isso com esse estranhamento que o, que o Jean falava. Né? Então, se nos foi colocada essa condição histórica de continuar a luta, a gente vai continuar a luta. Evidentemente que não achando que a gente, desculpa falar de modo bem formal, mas não é achando que a gente tem peito de aço e que, beleza, vem cá lei antiterrorismo, vem cá liberação de armas. Mas a gente precisa se fortalecer mais enquanto movimento essa condição da gente olhar para dentro da organização e continuar fazendo formação política é importante, em que a gente precise ter uma política agrária e um programa de reforma agrária que nós, enquanto MST, construímos ao longo desses 35 anos um projeto de reforma agrária popular, que não é só pensada na perspectiva do campo, mas também perspectiva da, da, da cidade, em que a nossa condição é de colocar um alimento limpo e saudável na mesa do povo brasileiro, que o povo brasileiro hoje ingere anualmente 8 litros de veneno, em que a gente tem um adoecimento da população, que a população morre. E isso também está muito ligado ao que a gente está comendo e à qualidade que a gente está comendo. Então a gente tem um projeto social para o Brasil, não só para a reforma agrária, mas um aspecto da educação, da saúde, da moradia, e que a gente precisa divulgar isso, dilacerar isso e continuar fazendo luta. Porque essas contradições não é comum, gente, ter um militar para discutir reforma agrária em que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, tenha lá um ruralista enquanto presidente, é um ruralista que vai tratar as demarcações de terras indígenas, de terras quilombola. Não é normal que os militares estão assim tomando posições importantes no governo. E nós precisamos fazer denúncia a isso. Nós precisamos se fortalecer. Eu preciso me doer com a dor do outro. Eu preciso me indignar, é como diz o Che Guevara. Se você se incomoda, se você é açoitado por esse sentimento de indignação, isso quer dizer que a gente precisa estar mais próximo, precisa estar unido. A gente tem que observar a prisão do Lula e entender que o que está acontecendo com ele é condição de preso político, sim. Se acontece isso com um cara que fez tanto pelo povo, o que vai ser comigo? Que estou lá no meu acampamento fazendo luta pela terra. Então, a gente precisa se fortalecer, o movimento não vai se isolar nesse, nesse momento. Nós vamos fazer o que nós estamos chamando de resistência ativa. Não é ser resistente embaixo da mesa, mas é impontando as contradições, é fazendo denúncia, é mostrando, beleza, temos um problema que é agrário, o que é que nós também estamos propondo? Quais são as nossas propostas em relação ao movimento que tem acumulado tanto durante esses 35 anos? Como é que a gente consegue fazer produção agroecológica de arroz, exportar sou suspeita para falar, mas exportar o melhor arroz orgânico do mundo. Então, então a gente precisa dizer que a gente bebe em fontes é, é desse processo histórico tão negligenciado e que tem sido constantemente apagado. A gente não pode achar normal uma pessoa que assume o Ministério do Meio Ambiente dizer que nunca conheceu Chico Mendes, que nem sabe quem é. A gente não pode deixar ser apagada a memória de Paulo Freire, que, que tanto nos inspira com sua condição da educação, enquanto uma, uma, educação emancipatória, que a gente precisa ter acesso a um pensamento crítico, em que a gente precisa dizer que a educação no Brasil sofre uma ofensiva já tem bastante tempo, que não é, é você ter escolas que evocam é, a liberdade de expressão, a criatividade, a todas essas linguagens da face humana, mas que tudo bem se a gente tem uma reforma do ensino médio em que a gente vai a gente vai ser educado para atender uma necessidade de mercado, uma necessidade de indústria, e que a educação em si, para si, ela é condenada. Então, a gente precisa observar o que acontece à nossa volta, para além, óbvio, do quinhão da luta pela terra. E, evidentemente, que, enquanto mulher, é, sem terra, me indignar com o que acontece com, com as Marielles, com as Joanas, com as Anas, que só o, o, é uma alegria muito grande, porque assim são milhares de pessoas que fazem luta pela terra hoje no Brasil. São milhares de pessoas que estão embaixo da lona preta nesse momento, passando frio, fome, é, sofrendo ataques e <laughs> xingamentos. E é uma emoção muito grande estar aqui e poder falar isso. Mas não por mim, mas por todos eles. Porque a condição de vida que eu tenho é tão parecida tanto quanto. Então, uma mulher fazer luta pela terra hoje é você se deparar com, com a ameaça à, à sua vida, à sua existência, é, ter que fazer denúncia o tempo inteiro de um sistema patriarcal, porque a gente pensa e a gente quer impor também o que a gente pensa. Se tanto nos foi imposto, a gente também está no momento da gente se afirmar enquanto é, a gente é, conhece a história da, da, da, agricultura e sabe que as mulheres têm, um, um, se não uma, uma parte do corpo, mas todo o corpo, né? envolvido aí na, na, no descobrimento da agricultura. Então, nós hoje, no século XXI, estamos defendendo essa agricultura numa perspectiva agroecológica, numa perspectiva em que a gente não precise expropriar, pessoas que, que moram é, no campo ou espoliar tanto, gente, os recursos naturais, os bens naturais, o que acontece em Brumadinho hoje, o que aconteceu em Mariana há, há, há dois anos, o, a, as ameaças que, que ocorrem hoje aos bens naturais e aos bens minerais, em que a gente tem empresas criminosas que tudo bem, ok, é, cometendo crimes, devastando, de, desmatando, e a gente observa como tudo bem, não é comigo. É como diria a poesia de Brecht, né? Uma hora leva os negros, eu não faço nada, uma hora leva os operários, eu não faço nada, e na hora de ser eu, quem é que vai lutar por mim? Quem é que vai lutar comigo, inclusive? Não existe essa cultura da solidariedade. O que acontece hoje no Brasil é essa cultura do ódio, é essa ameaça ao outro e ao que é a quem tem é, um pensamento divergente do que está é, tá sendo colocado por esse modelo de governo que eu colocaria como um governo de base neoliberal, porque se diz nacionalista, mas quer vender tudo. Daqui a pouco ele quer vender até a mãe dele, porque... Porque não é normal a gente observar um país continental como o Brasil e querer vender tudo à bancarrota, sucatear um sistema único de saúde como acontece hoje no Brasil, sucatear é um Estado que se boicota o tempo inteiro, um governo que tenta se boicotar o tempo inteiro, no sentido de vender tudo para fora e não se construir uma política de desenvolvimento econômica diferente dessa que nós estamos reproduzindo desde 1500, né? desde 1500 e tarará. Então, é sempre uma economia dependente do mercado internacional, uma indústria manufatureira, uma indústria que não observa que, poxa, fazer a reforma agrária no país hoje é colocar a terra na sua condição de distribuir renda. Não, mas é muito melhor você ter políticas ambientais que legaliza o desmatamento de mais de 100 milhões de hectares na Amazônia, para a gente aumentar a nossa fronteira agrícola, baseada numa agricultura agroexportadora que vende ração, que não vende comida, porque no Brasil a agricultura familiar camponesa abastece mais de 70% da sua alimentação. Então, não é, não é verdade não é verdade que o agronegócio coloca comida na mesa do povo brasileiro é uma mentira absurda e que coloca o tempo inteiro nos meios de comunicação que o agro é, é, é pop, é, é, o agro que, é, enfim, que, que produz a riqueza no Brasil. É uma mentira. E o tempo inteiro o MST está sendo atacado nessa perspectiva de ser enquadrado como terrorista, porque a gente faz diferente. Obviamente que quando você vai lá ter a conquista do assentamento, não é só terra que a gente quer. A gente quer cultura, a gente quer lazer, a gente quer poder existir com dignidade. E com dignidade no campo. Não é verdade? Então, assim, não é só uma distribuição de, de terra, é uma distribuição digna das políticas públicas também de acesso a lazer, à cultura, à educação. Então, é, o, o, movimento não poderia se curvar nesse momento histórico tão delicado. As mulheres sem terra, em 2019, sairão às ruas mostrando, através de ações humanistas de solidariedade, é, o nosso lema, que é Pela Vida das Mulheres, somos todas Marielle, entendendo que nós, mulheres, também temos um protagonismo e somos maioria da população, e nós que vamos continuar dizendo ele não, pela vida das mulheres, por uma reforma agrária justa e igualitária. Então, Então é fundamental, fundamental esse espaço, essa solidariedade. É muito bom também que o Jean esteja aqui e que possa ir em espaços que a gente possa não só dar visibilidade ao, ao, que, ao, ao que aconteceu com Marielle, ao que está acontecendo com Lula, mas o que acontece todos os dias há tantos anos e nós estamos cansados e cansadas, mas a gente agora respira se fortalece com essa unidade entre a esquerda que a gente precisa, necessita demais. Então, não está na hora da gente dizer que eu tenho essa melhor forma, eu tenho essa receita, mas a gente conspirar junto, se fortalecer junto, porque não pode ser uma noite que dure 12 anos, como o caso do, no Uruguai com, como Rica, mas pode ser uma noite de 24 anos, como foi a ditadura militar no Brasil, ou pode ser uma outra, um outro nível de luta geracional e que nós precisamos estar preparados e conscientes disso. Não vai ser um Bolsonaro que vai derrotar as lutas populares e sociais no Brasil. Sim. É, vamos abrir, é, antes de abrir isso, só, a Beth já tocou na pergunta, é, que eu acho que to, todos aqui também se interessam, é, a, a, questão da solidariedade, a questão das estratégias de luta e, e de aliança é, na esquerda brasileira, na esquerda partidária, na, nos movimentos sociais. Então, eu gostaria que vocês comentassem, cada um brevemente, sobre é, a estratégia e, e, o, e o que tem sido pensado e debatido, antes de abrir para as perguntas. Bom, eu sempre tive uma postura inclusiva e <laughs> dialética é, com os demais partidos de esquerda. Sempre fui ponte, né? sempre me propus a ser uma ponte, porque mais que uma identidade partidária, eu sempre me, me identifiquei com causas, com as causas. O partido era apenas o meio através do qual eu cheguei à institucionalidade e que eu vocalizava essas causas. Então, sempre fui essa pessoa do diálogo com os diferentes partidos de esquerda. Acho que, mais que nunca, as esquerdas no Brasil precisam colocar temporariamente as divergências de lado. O espetáculo que nós presenciamos pelas redes sociais, deprimente de acusações é, durante a eleição do presidente da Câmara, esses, esses, ninguém precisava daquilo nesse momento em que fascistas, fundamentalistas religiosos, burros motivados, estúpidos com iniciativa, é, corruptos, sicários, organizações criminosas compõem o governo federal e a maioria do parlamento, em que nós temos um aumento da morte da população negra, pobre, das periferias, das populações indígenas, em que nós temos um crescimento da violência contra as mulheres, contra a população LGBT, em que os direitos trabalhistas conquistados nos anos 40, como o 13º, FGTS, férias remuneradas, estão prestes a desaparecer, quando haverá precariedade do trabalho a ponto de pessoas se prestarem a trabalhar por comida, como escravas, eu acho que a esquerda deveria deixar, de fato, as divergências de lado, os egos de lado e pensar numa estratégia comum. Eu fiquei muito feliz quando, do anúncio da minha, da, da, minha decisão de não assumir o mandato por causa das ameaças de morte, eu fiquei muito feliz de que imediatamente se teceu uma rede de solidariedade em torno da minha pessoa, que reuniu, inclusive, pessoas que até aquele momento estavam brigando entre si. Né? Eu, eu acho que nós temos é, tudo ao mesmo tempo agora. Nós temos a causa do Lula, nós temos a memória da Marielle né? e a descoberta de saber responder as três perguntas, quem matou, quem mandou matar e por quê. E nós temos eh, os direitos dos trabalhadores e das minorias em causa para que a gente perca tempo com, esse, com esses ataques. Né? O que Ciro Gomes fez, com todo respeito às pessoas que gostam do Ciro Gomes, o que Ciro Gomes fez no, na Bienal da Uni foi desnecessário, desnecessário. Ainda que ele pense aquilo, não era o lugar para ele dizer aquilo. Há um respeito, há que se ter um respeito pelo presidente Lula e pela dor do presidente Lula e da sua família. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando do cara que tirou 40 milhões de pessoas da miséria. É isso. Estamos falando do, do partido que garantiu o direito trabalhista às empregadas domésticas. Então, urge que as esquerdas tenham uma estratégia comum e pensem como, em como disputar corações e mentes, utilizando as novas tecnologias da comunicação e da informação. Nós temos que pensar nisso. Todo o movimento que fizemos no segundo turno, que foi bonito, de sair às ruas, de oferecer café com bolo, de chegar a pessoas que a gente não costuma chegar, de ouvir essas pessoas, de, é, de conversar com elas, de dilatar suas subjetividades, essa tarefa a gente tem que continuar. E aí eu quero aproveitar aqui a presença de amigos meus que são artistas, que são atores de teatro, atores de televisão, do cinema, que participaram, que integraram agora um filme, além do documentário Chão, a Berlinale também exibiu um filme que é necessário, que é uma obra-prima, já nasceu uma obra-prima, que é Marighella. Eu quero falar do papel desses artistas nesse trabalho de ampliação, dilatação das subjetividades. Porque percebam, Toda vez que há ditaduras, autocracias, teocracias, o que o fascismo triunfa, as duas áreas primeiramente atacadas, as três áreas atacadas são as áreas da educação, da comunicação e da cultura, que são as três áreas que permitem a construção da consciência crítica e da dilatação de subjetividades. Só as artes podem mostrar para nós mesmos os nossos escuros. Só as artes e o conhecimento podem permitir que a gente reflita sobre os monstros que habitam dentro de nós. Só as artes, o pensamento, a filosofia podem nos levar à identificação desses monstros que banalizam o mal, como a gente está vendo acontecer em diversas partes do mundo. Então, a esquerda tem aí na frente, as esquerdas, uma tarefa é grande, mas necessária. E, e para que essa tarefa seja cumprida, nós temos que estar mais unidos. Né? Menos egos, menos ataque. Deixem de reclamar. É... procurem o alvo, vamos identificar qual é o alvo dos nossos ataques. Será que é correto atacar Daniela Mercury e Caetano Veloso nesse momento e acusá-los de racista quando eles não são racistas? Será que é correto atacar Manuela Dávila, que nem se envolveu, nem deputada é, por causa da decisão do PCdoB de apoiar Rodrigo Maia? Será que é Manuela a, a, o alvo? Será que é Marcelo Freixo que tem que ser atacado agora? Nós temos inimigos das nossas agendas, inimigos da democracia demais para nos ocuparmos. A gente precisa dessa união. é tirar o alvo de nós, né? Assim, a gente está num, num, num, debate, numa disputa narrativa muito grande. Então, até que ponto esse alvo que está sendo colocado em nós, nós estamos fortalecendo ele, e até que ponto a gente, é, digamos assim, ao invés de contrapor uma narrativa, a gente só acaba reforçando, né? Então, do ponto de vista é, dos movimentos sociais, a gente precisa garantir que essa agenda de 2019, que começa agora, né, com, com a luta das mulheres, a gente precisa, de fato, é, ter aí essa unidade, essa solidariedade, para que nós não só possamos nos fortalecer, mas também fazer denúncia e continuar denunciando. A gente precisa fortalecer as frentes de solidariedade, sejam nacionais ou internacionais, de combate a esse momento desse, desse fascismo que se apresenta, é, mas que não, é, não vai ser como 1940, gente. Vai ser esse neofascismo, baseado nisso, nessa cultura do ódio, nesse fake news que não é explicado, na mamadeira de piroca que disseram que estava sendo é, é, distribuídos. Então, é, é, essa condenação do Lula e, e, e assim, essa negligência que, a, que acontece da banalização da barbárie. Né? Então, é um momento que a gente precisa se unir, e daí não é disputa de palanque. Qual vai ser a esquerda ou qual vai ser o movimento que tem um discurso mais importante para esse momento histórico? mas vai ser quais são as diferentes formas, porque o povo também está cansado. Se acordar às quatro e meia da manhã, entrar no ônibus apertado, enquanto mulher você não sabe se hoje vão gozar no seu ombro ou na sua cabeça. Você tem é, a, a, assim uma, uma condição de trabalho subhumano, mas você precisa se submeter a ele porque você precisa comer. Então, como chegar nessas pessoas? É através da arte, do cinema, de diferentes formas de dialogar com esse povo que também não está organizado, mas também não é por, por culpa dele. Né? É porque a gente foi deixando naturalizar e legitimar tantas coisas. A educação foi sempre ficando longe, né? A cultura sempre ficando longe, as artes sempre ficando longe, a existência sempre ficando longe. Então, nesse momento, a gente precisa criar as frentes é, em, em todas as dimensões possíveis e imagináveis, mas a gente também precisa tecer redes que o que acontece com o outro dói em mim, a gente precisa é, levar a, a, a, a fazer eles passar vergonha, entendeu? Tipo, olha, Gente, uma mulher que diz, e aí eu não vou analisar a Damares enquanto mulher, porque ali deve ter também uma história de alienação, ela está sendo usada como um fantoche, mas isso é um outro debate. Mas a gente tem uma mulher que diz que as mulheres deveriam ficar em casa, inclusive ela, por favor. É um bem que, a, que ela faria, porque a gente não, não, não pode, de novo, viver é, é, essa valorização dessa família heteronormativa, em que as mulheres têm os piores papéis subalternos e o seu, o seu papel sempre é de alimentar o capital com esse exército de reserva, porque as mulheres não têm os seus direitos reprodutivos assegurados, então o tempo inteiro a gente tem que estar parindo, o tempo inteiro a gente está parindo, né? Sem gozar, inclusive, <laughs> mas... Mas é isso, criar criar frentes de solidariedade, ter esse lastro a nível internacional, que é importante. É um momento que a gente não... Assim, os monstros saíram do armário. Antes fossem os gays que tivessem saído do armário. Mas são, assim, os, fascist, os fascistinhas que dói porque tem uma mulher falando, ou porque dói porque tem um negro em ascensão, porque dói porque estamos né, querendo colocar comida digna na mesa do povo brasileiro. Então, assim, é um momento que a solidariedade internacional também se faz necessário. A gente precisa, é, tem que ser um mantra, entende? Assim, ó, Lula livre, Marielle presente, entende? Todo dia tu tem que acordar e fazer isso, porque é necessário. É necessário que a gente leve... Não, exatamente. Então, assim, é, essa rede, eles se articulam, não tenham dúvida disso, eles se articulam. E nós precisamos também se atentar a isso, é, é uma luta de classes. E que nós hoje podemos, é, possamos ter um poder econômico de ter algumas coisas. Mas, assim, esse direito também ele pode ser repetidamente retirado. Né? Então, a gente não pode perder de vista a solidariedade entre as, as causas e, a, e as lutas, mas também a solidariedade internacional que a gente precisa observar, a América Latina, as ofensivas de tanto... Por que será que tantos governos é, foram abatidos, estão sendo... Hoje é o Trump que diz quem é o presidente da Venezuela, por favor. Então, então assim, é a gente tecer essa rede de solidariedade, fazer essas frentes é, contra a, o avanço do fascismo, entender a, a nossa condição de ativista que está organizado ou que não está organizado, porque, como eu disse antes, né, é uma luta diária que a gente já herdou ela faz muito tempo, mas é algo que não vai acabar, mesmo que a gente tivesse eleito o Haddad ou Lula, mas é o que está por trás disso, né? Então, eu acredito que a solidariedade internacional é fundamental para que a gente continue fazendo luta e tentando aí tecer um outro rumo para a nossa história.